दोस्तों ये साधु शैतान बुक है मार्च मंथ का ठीक है कल्याण मिलन राजधानी रात के लिए जैसा कि उसमें लिखा हुआ है ठीक है निशुल्क बुक है इस वीडियो में तो सोमवार को ये सोमवार चौदह मार्च जिसमें तीन छः और स्पेशल अंक में एक है ठीक है तीन पैनल है चार पैनल है टोटल और दो जोड़ी है जोड़ी में बारह पंद्रह की जोड़ी है panel triple one two forty और वन थ्री जीरो है ये सोमवार में चौदह मार्च को और दो तीन छः ठीक है मंगलवार में सेवन नाइन जीरो है two fifty one three five two eighty और थ्री फोर सिक्स है सेवन नाइन जीरो स्पेशल अंक में तीन दो ब्रैकेट हैं जैसा कि थर्टी सिक्स और थर्टी सेवन बुधवार है बुधवार सोलह मार्च में जिसमें फोर जीरो थ्री है one three zero one four five two five six special अंक में दो दिया हुआ है one five six twenty five और ट्वेंटी सिक्स की जोड़ियाँ हैं ठीक है ये है आपका गुरुवार जिसमें सेवन फाइव फोर दिया हुआ है two seven eight two three zero three three eight eight का two sixty eighty five eighty nine की जोड़ी है इन्हीं टोटल में बचे हुए अंकों से आप जोड़ी ले सकते हैं अगर आपको लगता है तो ठीक है ये है दिन फ्राइडे अठारह मार्च तीन चार zero one four eight six eight zero one four five और four seven zero one three और वन फाइव की जोड़ी है लास्ट है अपना दिन शनिवार इसमें जीरो और आठ है तो दो सौ निन्यानवे दो दो चार और दो सौ पैनल है स्पेशल अंक में चार और एक चार नौ पैनल है फोर्टी सिक्स और फोर्टी टू की है ब्रैकेट है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिन भाइयों को पसंद है साधु शैतान